今天这部影片，我想要给想来瑞典人一些行前准备的建议，不管是想来旅游、读书、工作，or 嗯，whatever。那我自己在瑞典这边将近一年，有些东西是我当时很庆幸我自己有从台湾带过来，这些东西要么就是在瑞典找不到，要么就是在瑞典非常的贵。那有些是我自己私心的推荐，有些就是一些旅游基本上必备的东西。如果你有打算来瑞典这边的话，这部影片应该对你有帮助。那我们就开始吧。 第一个，转接头，嗯，这应该蛮基本的，你旅行的时候一定要必备的，因为你去当地国家，他们通常都不会有卖转接成他们当地插座的插孔的转接头。那这一点有一点值得注意的是，嗯，有些人会上网找那种适用于整个欧洲的转接头，然后就会找到像这种方形的。那这如果带来瑞典的话，会是一场悲剧，它插不进瑞典的插座里面，因为瑞典的插座长得像这样圆形的。 所以你可以买这种扁扁的转接头。那如果你真的要在瑞典买的话，你可以买他们的万用转接头，但是我记得价格大概八百到一千多台币左右。所以如果可以的话，你可以多准备个一两个转接头过来，以防万一可能用坏啊或者不剪。第二点，形眼镜。 呃，在台湾，我买隐形眼镜就非常方便，只要去眼镜行，刚刚说你的度数跟你要哪一家的厂牌，然后就可以直接买到隐形眼镜。但在瑞典，你要买隐形眼镜的话，你需要有医师的证明，非常麻烦。所以在来之前，你可以就是像我一样，大概准备了半年份的隐形眼镜，然后用假链袋装着，没有用完。但是眼药水你就可以不用自己带了，这边眼药水在一般药局就买得到，而且蛮好用的，也不会太贵。第三点，太阳眼镜。 有些人会觉得北欧的日照不长，所以不需要准备太阳眼镜。嗯，在瑞典这边因为太北边的关系，所以它的太阳非常的斜射。那像夏天的时候，如果你一整天在外面的话，太阳其实你会觉得很像直射你的眼睛，会让你非常的不舒服。不过这边当然有卖太阳眼镜，像 H M N 啊或一些平价的服饰店，他们都有卖，然后价格也不贵。介绍原因只是如果你在台湾已经有自己买好太阳眼镜的话，可以带过来，就不用再另外花一笔钱这样。 第四点，木质梳子，这是我在来要来瑞典之前，我朋友送我的。因为在瑞典这边感染的关系，所以如果你用普通的呃塑胶梳子梳头发的话，你头发会非常的蓬松。使用木质梳子可以避免掉静电这个问题。所以如果你是女生，然后觉得梳子很重要的话，你可在台湾准备好梳子带过来。第五点，室内拖鞋。 没错，这点我私心推荐，就是在台湾那种很便宜的室内拖鞋，在瑞典这边找不到。瑞典人进到家里的话，他们就脱掉鞋子，光脚或者是穿着袜子，所以他们没有这种塑胶料的室内拖鞋。那如果你是要找那种毛茸茸的保暖型的室内拖鞋的话，瑞典这边有，大概秋冬的时候会开始卖，但是你不要期望能够像台湾一样，整个货架的商品量挑选。第六点，电池。 瑞典这边当然有卖电池啊，可是我记得我那时候在超市看到的价格就是这样，四个一组的话，台币应该三百多左右，我觉得非常的贵。所以如果你有准备一些电器用品是需要用到电池的话，像我自己是无线滑鼠，那它里面就要装电池才能使用，你就可以自己准备一两个这种三号电池带过来，以备不时之需。第七点，个人药品。 在瑞典这边看医生，他通常会按照你的病情严重性帮你做安排。那我有朋友他是过敏发作，然后就是排了半年还没有排到他，他最后是回台湾看了医生之后再回来的。在瑞典看医生非常不容易，价格不只是个问题，其实最重要的是你有钱也看不到医生。如果你可以自己准备药品的话，当然就是自己准备啦。最后一点，行李秤。 这是要给想来这边旅游的人啦。不过你从从那么远的地方过来欧洲的话，应该会想要利用地理之便到邻近国家旅游一下。因为在欧洲廉价航空很盛行的关系，所以蛮多人会选择利用廉价航空的。那廉价航空它的行李限重蛮严格的，超重的话它的罚款非常的多。不过也要看你的运气啦。所以可以的话，你可以在台湾准备一个小型行李车，那去旅游的时候就是带在身上带着这样子。 那以上就是预祝我的个人经验，推荐给之后想来瑞典的一些行前准备的建议。不过旅行的时候，心理限重是一个非常关键的因素，所以你要自己决定什么东西该带，什么东西可以不用带的。瑞典这边虽然东西普遍偏贵，但是我相信它的环境啊、空气啊、文化等等，会是大家会喜欢的。那就祝之后要来瑞典的你们能够旅途顺利喽！我们下次再见，拜拜。